nie łączy nas Tylko nie mów mi goodbye Bo płakałam już nie raz Nie mów, że skończyło się Że już nic nie łączy nas